äpple. Äpple lovar, vi har tvättat att äpple... Eller något annat ja. Och nu ska vi... Och nu ska vi visa hur man skär apelsin. Ja. Eh, eh, så jag, nu har jag eh, liksom skärt äpplena och sånt. Så jag tänkte jag sätter på det på denna pinne. Så nu ska vi visa hur man skär en apelsin. apelsin. Först så, som ni ser så har vi gjort det. Man, bara, man har det ju sådär. Och sen så bara delar man den på mitten så att det blir två. Ja. Sedan så delar man den på mitten igen, så här. Och sedan denna. Det var så. Så, nu tänkte vi visa hur man skär banan. Först så skär man alltså en så här. Den där nere, alltså själva skärpan. Jag vet hur pinsamt du är när du skriker och sånt här inne. Sen så, gör man... Sen så skär man där uppe. Ja, som jag redan gjorde. Så man får lite banan här uppe liksom, i den. Och sedan så delar man skär man den så här. Och Nej, man gör så. så. Ja, man kan göra på olika sätt. Att man skär lite här uppe och sedan drar av det. Eller så kan man göra som Ebba gör så här. Ja. Så bara liksom. Och så bara... Rör sönder bananen. Nej. Ja, och så så. lägger de här så länge. Ja. Hejdå! Och så vi lägger all eh, frukt som eh, vi har. Eh, I en skål liksom. Alltså ja, som vi har i en skål. Och sen så skär vi bananerna. Ja. Och lägger sen har vi liksom... Eh, Okej, okay. så. så först har vi bort den här delen som ser ut så här. Och sedan tar vi bort den. Och så kör vi bara. Först delar jag på mitten och lägger den delen där och den här. Och sen så kör vi. Vill ni ha lite saft? Sådär. Så. Jag går och sköljer av dessa. Det är att inte, alltså, vad heter det? Att eh, pilla på dem jättemycket. För det kan bli jätteäckligt för de andra som ska äta dem. Våra spettar ska vara så här att det är äpple, apelsin, banan. Äpple, apelsin, banan. Äpple, apelsin, banan. Eh, det är apelsin och... <laughs> Jag bara Så här ska det se ut. Att det ska vara apelsin och sen äpple och sen banan. Sen tänk, ja, visa. Här alltså, ungefär, jag, så, att, så att det är liksom så mycket kvar, tänkte vi. Så vi, gör... eh, eh, vi håller fortfarande på med det här, eller inte, vi ska. Och Linn ska skära mer apelsinbitar. Yep. Så nu, i alla fall vi har gjort tre styck, fyra stycken spettar. Så nu tänkte vi visa dem. Två här. Och vi ska fortsätta efter vi har slutat liksom, och så sändningen. Har vi en här. Det är hennes. Jag ska göra en. Sätt dig <laughs> jag ska hjälpa.